Salut, astăzi este despre a schimba. Sunt uh, lângă fosta Casandra, un teatru unde noi jucam uh, uh, până în 2006. Toate generațiile au jucat aici spectacolul de licență. Acum s-a transformat într-un viitor hotel sau nu știu ce o să fie. E o mică părere de rău, recunosc. Uh, ideea însă lui a schimbat de astăzi mi-a venit uh, când am văzut un schimb valutar și mi-am dat seama că uh, din DEX este a schimba, înlocui ceva cu altceva și atunci, normal, mă duc la schimbul valutar cu dolari și înlocuiesc dolarii cu euro. Cine câștigă, în primul rând, schimbul valutar. Și de ce să nu ne luăm pe noi ca prototip să vedem ce putem schimba la noi, să câștigăm ceva la afacerea asta, nu să pierdem. Și primul lucru pe care vreau să-l câștig astăzi este încă 10% în plus la durerile mele să le mai reduc puțin, să pun o Silviana în loc, mai uh, cu 10% mai puțin îndurerată de lucruri. Uh, să avem grijă cu, cu cine sau cu ce ne înlocuim. Pentru tine ce înseamnă a schimba? Ceau!